dei consigli sul cosa fare nei giorni di pioggia a Tokyo Stiamo facendo l'Icura ragazzi Cioè guardate com'è venuto perfetto però Oggi andiamo a mangiare il curry da Coco Ichiban Mi fa ridere perché hanno sempre queste collaborazioni con tutti questi anime L'avevano fatto anche con Evangelion e hanno tutti questi curry speciali un po' per, eh, per, questi anime qui Cioè non so se è un anime o un gioco per verità Comunque simpatici no? E se vincete la lotteria vi portano qui Ed ecco qui il gustoso curry di oggi Guardate che meraviglia Non ha un aspetto magnifico E questo è quello che si è preso il mio amico Aggiungiamo anche un po' di tsukemono Eccole qua E si prepariamo per l'assaggio Wow che mega mangiata di curry ragazzi Bene ragazzi c'è eh, Questa è la nuova casa a proposito Poi ve la devo far vedere Comunque c'è un po' di pioggia davanti a casa Come potete vedere Ovviamente giorno perfetto per fare la lavatrice Mannaggia Vabbè direi che siccome piove Passo la giornata a giocare a Resident Evil 5 Con la nostra Shanna Che è praticamente vestita da Rihanna Ma vabbè Comunque sono in multiplayer con il mio amico giapponese quindi ci stiamo divertendino dai dovrei farvi video in multiplayer e io come sono trash vabbè comunque meglio che mi metto a giocare con due mani a dopo se torno in Italia magari metto a fare qualche gameplayino dai che mi piace vi interesserebbe? Beh, e direi che per scampare a questo freddo l'unica cosa che si può fare è andare in palestra A proposito, vedete qua che spesso in Giappone tutti hanno più o meno questo ombrello Bene, in questa palestra ci sono questi fermacapelli che potete mettere sul vostro ombrello per poi riconoscerlo Mi sembra un'idea geniale Vabbè, adesso vado in palestra, ci vediamo dopo Bene, sono uscito di palestra e mi bevo queste proteine Oggi in realtà avevo in programma di andare a scalare una montagna, ossia il Takosan, ma mi sa che non posso Quindi troverò delle cose da fare per passare il tempo E quindi vi darò dei consigli sul cosa fare nei giorni di pioggia a Tokyo a dopo benvenuti nel supermercato giapponese più triste del mondo ebbene sì perché questo meraviglioso supermercato sta per chiudere quindi è come se ci fosse l'apocalisse non c'è più cibo e io che cavolo mi mangio questa sera a cena ah mannaggia piove il supermercato non c'è un cavolo no però guardate che qualcosina ho trovato magari potrei mangiarmi un po' di sashimi ragazzi se ci fosse un attacco di zombie più o meno sarebbe così eh, <laughs> il supermercato guardate che bello aspetto cos'è rimasto qui vediamo questi yogurt il nulla io pensavo che almeno ci fossero gli sconti visto che non c'è scelta invece no costano proprio uguali mannaggia sapete però una cosa che non c'è in Italia che però secondo me dovrebbero avere avete presente ehm, qua in Giappone praticamente le cose che vendono la mattina poi la sera verso la fine ci sono praticamente degli sconti magari di 50 100 yen o anche anche a metà prezzo che li mettono la sera per le cose che non hanno venduto la mattina dovrebbero metterle anche in Italia secondo me comunque mannaggia cosa mangio a cena io oggi? vabbè ragazzi siccome in quel supermercato triste non c'era nulla vado fuori e mi mangio un po' di pollo e ancora un po' di pollo così recupero un po' le proteine guardate che aspetto magnifico e per chi se lo chiedesse questa cosa viscida la potete o mettere sul riso oppure potete intingere un vostro pezzo di pollo assieme e mangiarvelo mio amico amico giapponese dice che non si fa ma io ho visto dei giapponesi farlo a me piace ma vabbè non fatemi perdere anche la credibilità sulla cucina giapponese vabbè io me lo pappo in realtà si può fare che non si aspettava che lo facessi io vabbè buona cena itadakimasu vabbè comunque ha smesso di piovere ragazzi e usciti dal ristorante c'è una matsuri una festa del paese con gnocchi di bambù Andiamo a vedere se c'è qualcosa di buono da mangiare Da bere ce n'è a sufficienza Che bello però l'estate in Giappone Ovunque si va c'è qualcosa da mangiare Vabbè ragazzi siccome alla Mazzoli non c'era la cioco banana Vengo qui a prendermi il dolce Ed ecco qui il dolcetto di oggi direi Caffè espresso cake matcha Bene ragazzi adesso ho deciso di far vedere come si fa gli origami Almeno un origami L'unico che so fare Proviamoci Si parte direi di scegliere il colore black quindi il nero scegliamo il nero ecco qui prendiamo il nostro foglio per origami quadrato e iniziamo il lavoro pieghiamolo così ecco qui pieghiamolo a metà in questo modo poi proseguiamo la creazione del nostro origami piegandolo nuovamente a metà guardate che meraviglia zac perfetto il nostro triangolo adesso qua lo pieghiamo in questo modo avete visto se non l'avete visto tornate indietro e rivedetelo perché questa è una parte molto importante per la realizzazione del nostro origami fate lo stesso procedimento anche dall'altra parte così vi diventerà un mini quadratino ecco qui mi raccomando tutti questi passaggi sono fondamentali per la creazione di un origami perfetto quindi non saltate neanche un passaggio ecco qua apriamo così ecco così perfetto direi prosegue guardate qua è diventato una specie di eh, sembra un aquilone tipo un aquiloncino eccolo qui perfetto Comunque è bellissimo il colore nero, vero? Comunque ragazzi seguite questo tutorial e riproducete questa mia creazione anche su Instagram. Se non mi seguite su Instagram vi lascio qui il mio account, seguitemi e mandatevi via Insta Story o postate la foto della vostra creazione origin... origin mesca prodotta grazie a questo video tutorial che devo dire è più impegnativo del previsto ragazzi fermate il video adesso ditemi se avete capito che cosa sto facendo cioè che animale o che figura risulterà mi stava per cadere la telecamera non voglio rompere un'altra telecamera ne ho già rotte abbastanza quest'anno ho rotto un telefono due telecamere ecco qua perfetto la piramide ecco qui guardate qua che realizzazione mamma mia qua un aeroplano vabbè ragazzi non è un aereo ma è un tsuru che in italiano si chiama gru fate anche voi la vostra gru mettetevela su insta story avete capito che oggi è una giornata cazzona proprio un video di merda però vi prego rimanete con me anche oggi che mi farebbe piacere ok a più tardi Ragazzi e per il video di oggi faremo dei sushi fatti in casa Siete pronti? Apriamo la scatola e qui c'è tutto l'indispensabile per preparare dei sushi buonissimi Ed ecco qui il contenuto della scatola c'è un po' di tutto devo dire questa sarebbe la shoyu sarebbe la salsa di soia ovviamente è tutta una caramella quindi non è proprio salsa di soia poi qui c'è il ehm, gohan questo diventerà il riso mentre questo è per fare l'icura mentre questo è per fare il tamago e il tonno quindi non vedo l'ora ragazzi abbiamo preso un po' d'acqua adesso qui con questa pompettina mettiamo dell'acqua adesso prendiamo il riso questo dovrebbe diventare il riso in teoria Oh mio dio, diventerà riso, non diventerà riso, lo scopriremo. C'è proprio un sapore caramellato, zuccheroso, devo dire. E ragazzi, già che ci sono, faccio una foto per il mio Insta Story. Se non mi seguite su Instagram andate subito a seguirmi ragazzi. Adesso aggiungiamo il preparato per il tamago, ossia l'uovo. Ma è divertente, c'è un sapore proprio... Avete presente quando si entra nelle sale giochi, quando ci sono le feste campestre e così? Questo sembra una caramella al limone, devo dire. Però non ha un brutto sapore. Tra l'altro questi me li ha comprati Umberto Miletto, un altro youtuber, lo conoscete, che fa il personal trainer. E allora eh, questo, questo sushi sushi lo dedicherò a Umberto Miletto. Guardate il riso, inizia a sembrare sempre di più il riso, guardate. Non sembra riso. Vabbè, andiamo avanti. E questa che ha il sapore praticamente di, di fragola dovrebbe diventare un, eh, un, maguro, quindi un tonno. Vediamo. Ok, e questa cosa qui, questa caramella qui, dovrebbe diventare la nori, quindi l'alga. Ecco qui. Adesso dovrebbe succedere una magia. Pronti? Stiamo facendo liquora ragazzi, stiamo facendo il pesce taru. Mio Dio, che meraviglia! Mamma mia, è divertentissimo. Tra l'altro Doni mi ha appena scritto che vuole provarlo a farlo anche lui, questo sushi. Anche voi scrivetemi su Instagram, perché anche lui cos'è che mi ha scritto adesso Doni? Sta scrivendo adesso? Gli ho appena detto che lo citerò nel video. Grazie Seba, devo dedicarti un video assolutamente anche se purtroppo qua non è paragonabile a quello giapponese. Vabbè, grazie mille Doni. Adesso però basta messaggiare su Instagram perché devo andare a preparare il sushi, se no altro che master chef mi fanno fare. Mm, si è fatto duro, si è fatto molto più duro. Bene, questo è il momento della verità, prendiamo il sushi. Uh, guardate che abbiamo fatto il primo sushino carino questo lo facciamo col maguro wow ed ecco qui che abbiamo fatto il primissimo pezzo di tonno ma andiamo avanti ragazzi non ci fermiamo ormai siamo inarrestabili madonna masterchef chiamami eh qua questo facciamo un sushi un po' più grandicello ecco qui il tamago Wow, che carino! Bene, adesso abbiamo fatto anche l'uovo e adesso non ci resta che fare liquura. Siamo proprio degli esperti, ragazzi, ormai diventati. Guardate che sushi meravigliosi che stiamo riuscendo a fare. Wow, guardate quanto è carino questo! Eccolo qui! Adesso ci abbiamo messo la nori e adesso prendiamo l'icora da metterci sopra. Oh mio Dio, ma sembra proprio icora, è pazzesca sta cosa. Mettiamola su. Wow ragazzi, guardate che meraviglia. Ragazzi, però non possiamo mangiare il sushi senza la salsa di soia direi, quindi prepariamo anche quella. Ecco qui che mettiamo un po' di salsa di soia e vabbè. E direi che è arrivato il momento dell'assaggio. Assaggio questo pezzo di tonno. Mmm, molto molto molto molto originale unico nel suo sapore sembra una caramella morbida e gommolla vabbè vabbè noi finiamo di mangiarci questa prelibatezza io sono già sazio a dirvi la verità ditemi chi di voi vorrebbe assaggiare uno di questi sushi a caramella però devo dire che è stato molto divertente infatti penso che questo lo porterò a casa come regalino per qualche bambino magari se ci vuole provare anche se devo dire che sì è un gioco per bambini però serve un sacco di precisione per farli bene come noi però sono venuti veramente uno sballo oh no guardate che bello questo cioè guardate com'è venuto perfetto però ragazzi eh Fantastico, no? Vabbè, io mi pappo questo sushi. Ci vediamo al prossimo video, un abbraccione da Sepa e grazie mille sempre per seguire i miei video. Ditemi se volete un altro video in cui gioco con i giochi per i bambini perché mi sono divertito un sacco. Un abbraccio e alla prossima. E ragazzi, siccome ho ancora fame e sono le due di notte, però oh, che cavolo, ho il fuso orario, mi mangio questa, questi noodles istantanei al gusto di eh, formaggio, piccantissimi, al tom yum kun. Mi hanno detto il mio amico giapponese che questi sono super wadai su YouTube Giappone, quindi assaggiamo questo ramen al tom yonkun e formaggio. Solo alle due di notte si possono mangiare ste cose. Mi raccomando, non togliete tutto, guardate come sembra piccantissimo. C'è un profumo veramente di tom yonkun. Master Chef, chiamami. Vabbè, ovviamente qui c'è scritto 3 minuti, quindi aspettiamo 3 minuti. Ah, il profumo della speedy pizza, eh, devo dire. Assaggiamo. Mm, vabbè, comunque niente male, ve la consiglio questo Volcano. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E eh, se vi va seguitelo anche su Instagram, posta un sacco di cose interessanti.